අනේ කෙල්ලේ නෑ උඹට හොඳක් වෙන්නේ. ඔහොම කියනවද මංහනේ මූුණ බලාගෙන මුණ බලාගෙන කිපු කාලයක් තිබ්බටන දැන් හෙම කියන්න කියලා දන්නවා මේ ඉතින් හමෝටම අයිබෝවන් ශෑ YouTube චනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කල තින හමෝම ගොඩක් ආදරන පිළිගන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්න ඔන්න කවරුත් දන්න කියන ඩොක්ට බෑන්් එකේ ක්‍රිෂාන් පෙරේර ඔන්න මාත් එක් පොඩි ෂැට් එකක් දාන්න කියලා ක්‍රිෂාන් අයිබෝවන් අයිබෝන් හොඳින් ඉන්නවන්න නේද මොන දැකගම හිතනා මොකද දැන් පෙළවහක් එහෙම කරගෙන පොඩ්ඩක් පිළිවෙලක් කියලා ඉන්න නේද මේ කලින්ුත් පිළිවෙලක් කලා හිටියා දැන් එකම සම්පූර්ණයෙන් පිළිවෙල දැන් සම්පූර්ණ වුණා 100%ම <laughs> ඉතින් මේ ඔන්න සුබ පතනවා මැරේජ් ලයිෆ් එකට සක්සස් වෙන්න ඕනේ හැමදේම කියලා ඔන්න ප්‍රාර්ථනා කරන ගාම ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ දැන් එනම් මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වැඩ කටයුතු අඩුයි ඒවට අලුත් වැඩ ටිකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා තාරංචි වුණා මේ දවස්සල ඇත්තම කියනම් ඉතින් සංගීතමය කටයුතු මුකුත්ම වෙන්න නමුත් බෑන්ඩ එකක් විදිර සහ සෝලෝකරියක විදිට මමත් අපේ බෑන්ඩ එකත් ස්ටඩිය කවසට්ටක් කරන්න ප්ලෑන් කරන්න සහ මගේ පැත්තිම තලු සිදු හතරපක් හදල තියෙන ඉතින් වත් රිලිස් කරන බලපොරත්තු ඉන්න ඉතින් මේ දස්සලන ඔය ඔක්කෝටම වඩා කරන්න ගෙදටලා කකා බිබින්න මොකද ශේෂාද්‍රී රහට වෙල දෙනවා මම ශේෂාද්‍රිට ඔන්න රහට උයන්න පුළුවන් කියලා ක්‍රිෂාන් කියනවා දැන් ශේෂාද්‍රිට රහට උයන්න පුළුවන් ක්‍රිෂාන්ගේ පැත්තෙන් කොහොමද රහට උයන්න කියන්නේ දේවල් පුළුවන්ද මට ෂේප් එක උයන්න පුළුවන් ෂේප් එක පුළුවන් හැබැයි මං ආස මේ කන්න තමයි කවුරු වෙල දෙනවා නම් කන්න කැමති අපිටත් හොඳට උයන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් මේ පරක්කු වැඩි මේ වෙනකොට හරි ක්‍රිෂාන් ඉතින් මේ කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මේ දවස්වල කොරෝනා වෛරස් එක නිසා කාටියට පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ෂාෆ් එම් අපේ YouTube YouTube චැනල එක බලන් ඉන්න කටට ඔයාගෙන් පරිවිඩයක් මේ විදිර දෙන්න පුළුව ඇතරම් කියනවනම් අපිතින් මහිතන නිියස්වල හැම චැනල් එකකම හැමෝගෙම කට තින පරිසගෙන මාස්කන්දින්න වැක්සින ගාගන්ඩ ඉතිං මට කියන තිනෙත් මට සමීප ගොඩක් දෙනෙක්ට කරුණ හැදුන මට සමීප ගොඩක් දෙනෙක් කරුණ ඉද නැතිවුණ ඉතිං ගොඩක් සමාරු ගොඩකටම අසනීප වුණ අමාරුණ ඉතිං ඒ දේව ලොක්කොම දැකල තියෙනවා ඉතින් කරුණා කරලා වැක්සිනය ගහගන්න ඔක්කෝටම කලින් හොඳ එක මොකක්ද කෙලින්ඩපා අතට එන ඕන වැක්සිනය ගහන්ඩ මාස්කෙ ගඳින්ඩ ගෙදෙට්ට වෙලා මේ ගෙදරින් අයව බලාගෙන තමවුත් බලාගෙන කරුණා කරලා පරිස්සමෙන් ඉන්ඩ මොකොද අපි අපි රටක් විදිට අපි ඔක්කොම එක තුලා මේකෙන් ගොඩෙන්ඩ ඕන ඉතින් ඒම ගොඩෙන්ඩ නම් අපි තනි තැනින් අපි අපි බලාගණ්ඩ ඕන තවකාටත් බෑ අපි බලාගණ්ඩ ඉතින් තම තමන් තම තමන්ලා බලාගෙන ඊ ගෙදරින්නවත් බලාගෙන අපි රටත් බලාගම් හරි බොම ස්තුතියි ශෑෆම අපිත් එක් සම්බන්ධනට ඉතින් ක්‍රිෂා නොයාම කියම කටම ශෑම් YouTube චනල එකත් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ශාම් YouTube චනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කලින් කියන්නන ශා හැමදාම මගෙත්සා බෑන්ඩිගේ සින්දු ඉස්ස ඉස්සලාම ගහන චැනල් එකක් සෑන සපෝට්ටක් දිල තියෙන අවුරුදු පහලක් ම අපි දැන් මම ඩොක්ටෙක් ඉන්න ඉතින් ඒ කාලින්දලම ශාපිත් එක්ක ෆුල් සපෝට් ඇදිල තියෙන ඉතිං මේ YouTube චනල කරුණා කල සබස්්‍රයිප් කරන්න මේ ෆුල් අතල් දේවල් ගොඩක් වෙනවා දාලා පොඩි සපොට් දෙන්න ශයිෆම එකට තැන්කිවරිමච් තැන්කිවර්මච් බයි කටටවා